Norbaitek plantea dezake pandemiaren garaia hau kritikarako une egokiena. Guztiok norabide berean arraun egin behar dugula. Baina gure iritziz bai, egoera aztertu eta etorkizuna prestatu behar dugu. Bizi dugun sok egoera gilago barnera dezagun bilatzen duten neurri strukturalak hartzeko eta kontrol neurre guztiak egoeraren aitzakiarekin saiestuz, poterez berdinak ez daude geldirik. Jendartea bitartean losorroa mantentzen gaituzte, itzaloetan despistatuta berriro ilargia atzamarrarekin estaliz. Errege hoiaren eskandalua estaltzeko alako une baten zain egon dira. Abiadura handiko trenaren lan egin esleipenek jarraitzen dute, zaldibar eta ondakinak, larrialdi klimatikoa bera ere bigarren mailan. Jakina elkarrekin arraun egin behar dugula, honetatik elkarrekin aterako garela. Baina etorriko dena ere, langilok borrokatzen jarraitu beharko dugu. Hau abetetzen zai urkujuri eta enparauei profesionalen lana ipatzen eurek ere txalo egiten, baina berandu dator orainkoan ere. Argi utzi zuen zerbitzu publikoa sendotzeko ezuela inolako asmorik. Itz hori betetzen ari da, eta bestea beste osasun sistema osoaren gastua urterik urte murrizten doa, bestelako interesen alde. Sindikatuok zerbitzu publikoak indartzeko eta osasun sistemaren publikotasuna defendatu izan dugunean, kontran izan dugu beti eusko jaurlaritza. Eta kontrakotasun hori ondo estenifikatu nahi izan du, bere autoritarismoa argi utziz. Urkulluren txat, langileak, zer esan langile publikoak, baleabide utzak dira. Erraustegia, zaldibar, koronavirusa, langileon eta jendartaren osasuna ez da inondik ere lentasuna. Ez lan istripuak direnean, Lentasunak bestelakoa dira, eta zerbitzu publiko sendoak berme bizitza da jendartearen erdigunean jarri behar dena, ez kapitala. Langile osasuna da horretik jarri behar dena, eta maskarak eta jantzi bereziak ezinbesteko lanak egiten dituzten langileen esku jarri behar dira. Egoera honek arrazoia emateaz gain, panorama erabat argi utzi digu. Zerbitzu publikoa bizitzaren erdian egon behar direla, eta geuk erabakietan antolatu behar ditugu hau ikusten ez duenak ikusi nahi ez duelako da, eta bestelako interesak ditu. Eta orain da momentua, komentzimendu hori errotzeko eta etorri behar den eztabaidan kokatzeko. Espainiako militarrak ez direla zerbitzu publiko zeharo garden ikusi dare. Are gutxiago, ez dira gureak, ez da gure aldekoak ere. Kontran, zerbitzu publikoentzat behar den inbertsioa, zereginak eta bilabideak ustu egiten dituzte baina bai. sok egoera eta estatusa errotzeko estatuaren ezinbesteko tresna izanik euren kanpaina mediatikoak behar dituzte. Osak que es positiva, eh, cualquier ayuda que venga a reforzar las tareas que se estén haciendo. Autoritarismoarentzat konfinamendua ongarri da. No me discuta porque si no saco el boletín y la vamos a hacer. Eta militarrez gain, gainontzeko poliziak ere pieza garrantzitsua dira polizia eredua ere errotik aldatu beharrekoa dela egunero ari gara ikusten. Oraingo eredua ez da inondik ere txalotzeko modukoa, eta hauren artean txalotzen jarraitu beharko dute denboraldi batean. El mundo empresarial vasco amanece hoy con sensación de caos. Edabide gehienak ere, euren jabeak bankuak eta enpresa hundiak diren neurrian, estrategiaren ezinbesteko tresna dira. Eta jendartea losorroa mantentzeko lana ondo betetzen ari dira agintari politikoen eta ekonomikoen mesua primeran zabaltzen dute, baina salbuespenak salbuespen bat ere kritikotasunik gabe. Eixo, Afrika, pues lo habéis dicho las noticias, la situación es de kaos. Euskal Herriko langile publiko nosasuna une larri hauetan ere gorrokatzen jarraitu behar izan dugu. Eta jarraitzen dugu, hospitaletan, zaharregoitxetan eta etxezetxeko laguntza pandemiaren lehen lerroan daudenak, euren buruak eta zaintzen dituztenak babesteko gutxieneko neurriak lortzeko borrokatzen egon behar izan dira. Eta orain jarraitzen dute, baita eskuntza komunitate osoan, postan, jaurlaritzan, nafar gobernuan eta enpresa publikoetan bertan ere. Eguera larriago batean egongo ginateke langilok planto egin ez bagenu. Zalaketak lantokietan, mediotan, alizan ditugunak edo igutzi digutenak egin ditugu, baina bestelako neurriak hartzera derrigortuta gaude, eta babes neurriak hartzen ez diren lekuetan zalaketa penala jartzera erabaki dugu. Langilek txaloak eskertzen dituzte bai, baina baleabide gehiago eta neurriak hartzea da behar dutena, gaurko eta biharko. Como muestra desagradecimiento, al anochecer, la Casa Palacio de la Diputación Foral de Alaba se iluminará de azul. Eaeko lendakariak ez dagoela gobernurik eta oposiziorik ere saldarrikatu zuen bere burua aginte bakartza dekretatu ondoren berandu ibili da, eta pandemia ezin zela aurrikusi izaten ari da gobernu gehienen aitzakia. Zerbitzu publikoak usten aritu diren gobernuena jakina. Etorriko dira lako ez uste gehiago, eta larriagoak ere izan daitezke, edo batera ere, zer gertaliteke pandemia garaionetan ohikoagoa den bestelako ez behar bat gehitu eskero? Eguraldi begira egon beharko dugu pandemia igaro arte uelde batzuk ezarripikatzeko? Euren ahotan autokritika hitzak ez du sinezgarritasunik estatuko beste lurraldi batzuetan, baina hobeto gotea EJ egonagatik bada, bestelako baldintzak sortu ditugulako gaude hobeto. Baina ere, beharren oso azpitik, kapitala eta gutxi batzuen negozioa jartzen dute besteon bizitzaren aurretik. Reitero, quienes hoy nos exigen salud, mañana nos exigirá empleo. Honi guztiari, egundoko birzentralizazio prozesu bat inposatzen ari direla eta EAJak prozesu horretan bidelagun izateko bokazioa berretzi duela gehitzen badiogu, egoera are larriagoa saltzen zaigu. Birzentralizazio jokaldi horretan, irabasteko daukan bakarra, kapitala da, ez langilea. Berriro diogu, Euskal Herrian zerbitzu publiko sendoak behar ditugu, geuk zehaztuta eta bizitza erdigunean, osasun eta zaintza ratio legeak, enplegu publiko legeak, eta behingoz, benetako publifikazioari heldu. Inoiz baino bestekoagoa da zerbitzu publiko sendoak edukitzea. Eta horretarako tresna propioak behar ditugu. Buru jabetza behar dugu. Borroka luzea daramagu, eta unio honetan argi ikusten da borroka horren beharra. Borrokatzen jarraitzea besterik zaigu gelditzen, irabazi